三曲一本馬もうラス前の一本馬ですけどだいぶ辛くなりましたね、はい、そうですね、まあ今のはね素晴らしいリャンペイコーでなんか久々にリャンペイコー見ましたね綺麗で綺麗なドラガシャはいそしてまた苦しい手ですがもう目標はもう3着ですねでこの場合は今6級なんで1本馬なんで1三2六で同点になると、うんうん、ただまあこの曲で追いついてももう1曲あるんで、まあ、この曲別に無理やり1三2六にしなくても これ以上離されないようにオーラスを迎える感じですね。なので、まあ、いを無理に狙うというよりは、失点せずに最後、親との点差をまくれるぐらいにしておく。なので、と、まあ一応3色見えてますけど、いや、3色これはちょっと霞んでますね。かすんでるよね。でも初飲みとかは上がるほど嬉しは嬉しくないので、一本馬っね。うん、やっぱまあ初かな。はい。 っぱりブレずに変わり変わらずにすいません片付けないはいかたけない面目ない、うん、はいペイの後なんて出しな表示牌そうですねまあ、何ンは薬杯ですからね。リャンの後が、リャンワンと出し、お、自牌がまだ出ませんね。まず並びました。お、また三色の一応見えてきたぞ。うん でまあさすがにね、はい、普段は親のゲーム机持つんですけど、うん、ちょっとねあの無理してもいい点数になってきたのでちょっとだけ普段よりワンパイ持たずに行ってみようかなと思いますここで切るんですねペを切ってみましょうへえはい、まあ着落のリスクはないですからねまあね5着ないですもんね、はい、角はつもぎでしたねこれ手出しだった事件だよねなるほどこの曲はもうダメっぽいです一品はつもぎり ローワンって出す9-1なんてヤンワンローワンって出すワンズ嫌いなんですかねかもしれないですねこういう場合は普通に他の一色に行ってる可能性は結構ありますね、染めの手ですね、はい、はい、今んとこ半杯を吐く初チュンと泣かれてないですけどねであとダムナもないんで薬杯がね今んとこ薬杯が消えちゃいましたので、ね、染めるとしたらもしかしたらねドラドラとかあるかもしれないですねああシャアがパワーのつもりで。はいうん今んとこ私ちょっと3色あ 一色っぽいですね。で、えー、私は一応そう3統一で3色も残していきたいです。でバンズねまたくっついたらいいんで。じゃあこういうのも切らないとですね。うんそうそれもくっつきも残して。統一も崩さずそうピンズはねもう一面つか頭でいいやと、い、うことで、こういっちゃいましょう。なるほど。はい。ピン切り。 参拝の後に何が手出されるか、下茶は、ヤンワン手出し方法。 <coughs> まあこれは孤立愛かもしれないですよね。うんうん、そうですね。ね。白はつもり。手出しで小そう。うん、なピンズの一色の可能性がちょっと高まりましたが、まだ確定ではない。さて、ねえ、もうパワー1が一番普 手なりなんですが、うん、やっぱりまだ3色を見ましょう。ツンワン。はい。2ピはつもぎりでしたね。親は白トンとつもぎり。うん、まだちょっとスピードわかんないですね。あれ単品もつもぎりでしたね。うん、ただね、ヤーマンローは手出しで、 そうですね。チートイツもありますかありますよね。うん、全然ありますね。スピらない。まあ、これはね、はい、この瞬間にね、闇手入ってたらもうしょうがない。もう事故ですね。事故です、まさに。まあ、ドラガシャーの時は結構チートにね、例えばシャー1枚持ってたらチート行きやすいですもんね。チーピーは今スモりでしたね。ドラ切らなくて済みますね。そうそうそう。うん、チュンが7巡目に親から手出し、はい、うん、なんかあんまり、 進んでる感じはしないですね3ピもウピも手出しつもぎりでしたね、はい、確かにチートイの線がちょっとうんに見えてきますよねトンもつもぎりチュンの後イーソも手出しまあ前の話だとイーソはくっつきで1枚残したとは思えないので、はい イーソの関連牌は持ってますよね。リャンゾー、さんゾ持ってますね、近いの。ね、そしてこっち今ね、リャンゾー手出しなんですけど、ね、メンツだとしたら、まあこれもうスタサピオピンつもぎりなんで、メンツだとしたら、リャンゾーの周り持ってるんですが、ちょっとね、やっぱメンツ手かどうか、まだわかんないですね。うん、自敗、とりあえず持ってないとまあ思えなくて、まあ、自敗がでもね、もう、シャーぐらいしかないのか メンツ店の捨て牌にしてちょっと異様ですよね、そうですねまあローアンパワーがね手出しで勘違は払ってるんで小さ手出しの後は平野手出しとうんメンツ手にはあんまりやっぱ見えないかな、まあ、それかそうだなでも端に寄せてるとしたらやっぱ第1打 q 番切って勘違は残ってるの変だしねうねうんちゃんた系でもないのでちょっと縦っぽいなという予想にしておきますおあ こっちが畳にでた4統一ですねでまあ一応3色もまだ見るとすると2枚切れのリャンワンかローソーなんですけどそうですね3ワン引きそうだからローソー切っとこうかな3ワン引きそうっていうのはどうリャンワンが3枚目なんですよね自分から3枚目はいこれねやっぱリャンワン早くてこれで3ワン固まってとかあんまないんですよねこちらもそうですね、うん なので332とかはあ,、うん、あんまり切らないもんね3はあんこのケースだけだよねメンツならねこの場合はね、うん、ちょっとね3ワンコはなかなかなさそうなので山にまだ残ってるそうそう運送よりはね、うん、ただこっちは一応チーソビキは変化があるから、うん、だとチートの時はリャワンに紛れなんでね3ン引きそうだけどリャワン切りましょう こういう時はやっぱり統一には手をかけない方がいいんですか、はい、もうね4統一でドラもなくて3色も一応ね見えるけど、うん、きついんでチートイリーチを目指しましょうソーが手出し、はい、ああまた普通の面付け進行ですね、うんうん、親の方が E1 手出し、はい、ヤンが3枚見えたところでの E1 安全牌にも見えそうな牌ですねただ、うん 安全牌を E1 ぽつり持っとくぐらいだったら白のとこで入れ替えそうなんで、これ安全牌じゃないかな。近くの何かそう、3ワン持ってるかな。関連ワンコメンツが、ターツがあったけど、3枚目が切れたから諦めた感じですかね。諦めたか、4引いたかですか、うん、そうですね、4引いた自然なマンズ3、4はあるけど、マンズ3だけか3、3もあるって感じかな。あ、3、3もありますね。ありますね。はい。うん。 進まないきついですねきついですけどこの安全度の意識も持っとくんですよねそうですね今んとこね親の現物できたんで、はい、ちょっと楽になりましたね3んですよねでまあマンズはもうも下は持ってないかもしれないしローアンはつもぎりはい前に切っていた牌ですんこれでチートイのいいシャンテになりました落とす牌ですねそうですね チーピンバニ1枚チーソもバニ1枚ローソもバニ1枚とでもう親の方は正直言ってあの下の目以外はもう何持ってるかさっぱりわからない状況なのでチーピンもチーソーもローソーも大差ないかなと、まあ、基礎だけはとりあえず残しますよね、はい、パイリ的にね、うんうん、まあ、これもしチートリで統一だったらしょうがないんですけどであとはえー、そうですね 下茶の、えー、捨て牌に嘘手出しがあるんで、まあ、これの周りはまあ持ってることの方が多そうだということで、ね、そうそうそうということなのでまあチーピンは持ってないかもしれないけどロースは持ってそうって考えてローソーを切ろうかなうんそうですねそれでいきましょうはい 時の残し方って本当にこう手配のね、うん、構成をね、はい、見とかないと山に残ってる牌選べないですね。ねでね今回難しいのは、うん、この上茶が変則手なのであんまり、ね、急に読みづらくなっちゃうんですよね山に残ってる範囲ならないですよね。なんだ切ってる牌は持ってなさそうだなみたいなね <laughs> そうでね統一だとしたら。はい確かにこれはもう自分で2枚切ってて3枚目。 融もつもぎりうんなかなかねみんな手が進んでないですね3分もつもぎりですねつもぎりが多いそうこう全体的につもぎりが多いなら、はい、自分の道筋でまだやってていいかなって感じですか、まああの闇点は入ってる可能性は低いですよねしかも捨て牌がそんなにあの 何ていうか脂っこい灰が少なくてうちに寄せてる段階でもうそうそうそうでこの人は変則手で今2枚切りの難が手出されたんですけど、まあ張ってるとしてはチートイツですよねうん、まあ、チートイツは怖いですけどただね展望的にはもうチートイドラドラとかをケアしてたら切れない灰多すぎてもうこれからね着アップ難しいんではい、はい、頑張ってなんじゃこれ4枚のスピン引いたよ <laughs> これは無理だねさよならさよならなんはつもぎ結構今回のはいちゃん苦しい展開多いじゃないですか多いですねアチュンが手出しされました、これ安牌だね安牌ですねこういう時とかも気持ちぶれずに何も変わらずにはい打ててます打ててますというかもう気にしたらダメなんですよその読むことだけに一生懸命ならないと、うん、キューピンが手出し まあもうチートイと思うしかないかな。いつテンかまだわからない。うん。転ンっててもおかしくないけど、チートイツは本当転ン時期がすごく読みづらいんですよ。そうですよね。で、この2人が明らかに多分テン者がいるのに、危ないキューピンが出てきてるんだったら、結構転ンですけど、まあやっぱ貼ってないことなんか多そうな川だと、全然まだ貼ってなくて、医者店でもキューピン切りますからね。医者店の方がちょっと多くて、転ンはもう、そうですね。 もうドラタンであってくれぐらいな感じで。 <laughs> で、例えばですけど。6400のチートイドラドラだったら闇にするパターンのが多いですか多いです。だからもう怖いです。例えば急走単期とか怖いけど、とりあえず、えー、Q1 は取っときます。はい。とりあえず、Q1 は統一なことがないので、うん、これは取っときます。で、えー、正直、チーピン統一も急走統一もあります。うん、あるんですけど、まあ、チーピンを親の方がね、ピンズ上持ってる可能性が 高いと。スピンがなくて、ピンズウェイメンツがあるとしたら、やっチーピン軸になるはずなんで、ということで、ここでチーピンを切ってみます。はい。はい。まあ、チーソもね、実はかなり使えてそうなんですけどね、上の。ただ、えー、ここはチーピン取りの可能性すらあって、チーソーといっただけはないので、でね、チーピンを切ります。おお、来たリーチ。はい。うん。 ドラギリつきましたわこのドラに声は誰もかかりませんでした、ね、そうですねおそらくですけどやっぱチートイド進行してるんで当日だとしてもポンできないですよね、うん、1枚か2枚かで親が1枚持ってるか0か、うん、現物はですね現物の手出しはまあこれで貼ってることは少ないですね、ね、かなりレアケース ドラ出てきますですねだからチートイのイーシャンテではい、で結構カー強いじゃないですかこれとこれ以外がねチュゃチャンパイがなくて多分チートイツでドラを切ってチートイのイーシャンテン維持みたいな形だと思いますねうん張らないし危ない、えー、パー1はこれで4枚目なんで Q1 はシャンポンにしか当たんないんですけど、はい、ただし Q1 で維持してテンパイが取れるかというと e 2枚切れ。うん。で、チートイツでテンパった時に、あんこのパワーオ勝負しなきゃいけない。うん。で、チーソーも急走も通ってない。これはあんまり勝負の価値はないかな。ドラはね、通ったとはいえ、うん、自分の形の魅力が低いです、ね、なさすぎますよね。まあ一応パーソーが通りやすいので、Q1 切っといて、数層やキュピアンこった時だけパーソー っていう手はあるんですよね。そそっちにしようかな。今は展望天配量だけでも欲しいので、チートの人は結構張らない可能性高いですよ。なので、ただね、この9は実は統一だとしたらもう、ね、ここないんだとしたら、どっちかあるかもしれないんだけど、シャンポンだとね、ドラがなくて、パンパイももう、白髪チューンなんとないんでね、安いんです。リーチ一発だけとか、 ね発だとまだまだもういいはついちゃうんですけどただ一応テンパったらチートとか3個でテンパったら勝負したいんで9番ぐらい切ります、うん、当たったらごめんなさいドンだった1 <laughs> 一発だ当たりましたねでもリーチ一発ねはい G1 あ Q1 と G1 かあ Q1G1 ね Q1 パワーね 2900点でしたね。はい。うん、まだよかった。これでマンツモ条件残りましたね。2 6カ日給。三着への条件。そうです、そうです。はい。うん。裏が乗ったらやばかったね。やば。うん。結構な。うん。いい感じで当たる牌が出ていってる。うん、まあでもこれはね、多分いいと思う。ねいいね、そんなに。うん。悪くない報酬。はい。